эң жөнөкөй конденсатор эки металл плитадан турат пластиналардын ортосундагы аралык диэлектрик менен толтурулган сүрөттө конденсатордун шарттуу белгиленишин көрсөтүлгөн конденсатор пластиналарынын зарядтары чоңдугу боюнча бирдей жана белгиси боюнча карама каршы конденсатордун заряды пластиналардагы зарядтын модулу менен аныкталат Зарядтар конденсатор пластинкаларынын ички беттерине топтолгон пластинкалардагы зарядтардан пайда болгон электр талаасы конденсатордун ичинде топтолгон